Когда в дом ходит год молодой, а старый ходит вдаль, Снежинку хрупкую спрячь водой, желание загадай. Смотри с надеждой ночную синь, не крепко ночь сжимай, И все, о чем мечтать, проси, загадывай и живай, И Новый год, что вот-вот настанет, Исполнит миг мечту. ладони не растает, пока часы двенадцать бьют, пока часы двенадцать бьют, когда приходит год молодой, а старый ходит прочь, давно свершится мечте любовь. часы двенадцать бьют, пока часы двенадцать бьют. И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит миг мечту твою. Если снежинка не растает. ладони не растает Пока часы двенадцать бьют